现在在干嘛？等。等什么？等自残。等自残。我们等下要坐云霄飞车，然后他是反过来坐的。没错。倒着坐的云霄飞车，然后这边是囧哥。最应该囧哥看起来很兴奋的样子。刚刚发生了一件悲剧。什么样的悲剧呢？被霸凌有有一个人又被霸凌了，那个人是。 是谁？囧哥，快告诉大家！我不能说，不方便说，不方便说。我也不太方便说，那你说好了。我说什么？到底是谁被霸凌了？谁被霸凌？说被游乐设施霸凌。被游乐设施霸凌的是谁？是还没，就是还没进来就被霸凌。对，在被被挡在外面。才第一个设计就被霸凌，好兴奋吗？还还可以。兴奋吗？太兴奋！你们看他里？哇！太兴奋啦！ 勇哥，我们刚刚搭完了倒退路云霄飞车，有没有时光逆流的感觉？在，感觉比正常坐的还刺激一点，就是会有那种往下掉的感觉，对不对？对啊。然后我们头发应该已经全乱了。吧？ <laughs> 我来访问一下前面两位，哎，小姐，小姐，刚刚搭完云霄飞车倒退路，感觉怎么样？超爽的，超爽的，好像搭了两次呢。 <laughs> <laughs> 感觉。 鱼竿是，他只是到一个地方被骗，你知道吗？因为有一个地方是平的，也就是先缓冲一下再继续。然后因为鱼竿，刚才就是跟我，就是他坐旁边，然后他就是这样，哈哈的是， <laughs> 就是叫完，然后又再一，他俩以为那女人，超白痴，我快笑。好玩吗？好玩吗？ 你在录影呢，来，你带啊！好萌啊，戴在后面了吧？你要不要带另外一个？他把我头发压坏了。哎，那边还有，那边还有，好可爱的，好可爱的，好萌啊！你是女的？现在是怎样？在撞啊，撞回，你看，等一下我想要戴这个。 戴美甲的。查拉好怎么是没感情。好 <laughs> 看，好看。在。他长着。呃，都被广告那个他的标签挡住了。 <laughs> 太一个。还蛮可爱的。四眼很可爱。哎呦，你帽子。这边头围都超小，是小朋友的。 全买，你刚才网拍赚。 <laughs> 嗨，我不开心。为什么？因为我没有玩游乐设施。我刚才，我刚刚我帮你默哀了三秒，我还录了一段影片。我刚刚想说，我不能上，然后我就去摸猎人就哇，都没开。没吗？十点才开。哦，那牌没开啊。泰伦，你买了什么？ 在干嘛？干嘛啦？那应该买这个。啊！你怎么没有买？没有买啊，因为我觉得不符合我的风格。什么风格？你要不要说说？萌。 阿诺萨，阿诺，Alan s a r e you a 巨人？Are you？ <laughs> 我们刚刚做了哈利波特，好玩的哈利波特，它是四 D 云霄飞车，好玩吗？好玩，哇，太好玩啦！上次来也有玩过，这次来再玩一次。没有错，没有错啦。 阿静一样拒绝哇！我不开心啊，这世事难预料啊，这个等下可能会去逛一下商店，看一下商店里有什么有趣的东西。没错，给大家看一下这边的风景好了，这里是他们的商店街，超酷的。 如果喜欢我的影片的话，别忘了点个订阅和喜欢，并且分享出去吧。